Nesta crise sanitaria, o dereito a decidir das nosas nacións é fundamental para podermos levar adiante políticas públicas a favor das maiorías sociais, para garantir protección social plena, sen exclusións, sen discriminacións e o dereito a ter emprego, salarios e ingresos dignos para toda a clase traballadora. Por iso, é necesaria a intervención pública de sectores estratégicos da economía, hoxe en mans privadas, en mans da banca, en mans das grandes eléctricas, e ao mesmo tempo é necesario asegurar o financiamento público a través dunha profunda reforma fiscal que grave as grandes fortunas e as grandes empresas. Lomezu nagusi bideli nahi ditu lendabizikoa da edo zeren gainetik osasuna lenetxi perdela pandemiarekin alik eta lasterren eh, bukatzeko eta gure lanpostuetara aliketa alik eta lasterren bueltatzeko. Bigarrena, funtsezko sektoreak erdigunean jarri berdiela e, osasun gintza, zaintza, garbikuntza edo dura bezalako sektoreak erdigunean jarri berdia. Hirugarrena da bestelako politika publikoak behar ditugula. Inor atzean uzten ez dutenak eta laugarrena gure herrietan erabaki nahi dugula, inongo inpoksaketari gabe. La situación de excepcionalidad generada por la pandemia y las diferentes medidas que se han adoptado por parte de los gobiernos no hacen más que constatar los dos problemas estructurales que tiene la clase trabajadora. Por un lado, el modelo capitalista heteropatriarcal imperante y, por otro lado, la falta de democracia, la falta de soberanía. Por eso insistimos en la necesidad de avanzar hacia la democracia y la soberanía para poder construir otro modelo económico y social, un modelo que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. que esta crisis, crisis sanitaria y crisis social, eh, evidencia dues coses importants. Primera, la importància dels serveis públics, els serveis públics sanitaris, etc etc són primordials, penso que això no discutirà a hores d'ara ningú. L'altra qüestió que em sembla important és la necessitat de revisar l'estructura productiva i el model productiu, és a dir, no pot ser que a hores d'ara eh, tinguem que recórrer doncs, a, a l'altra banda del, de la Terra per qüestions tan bàsiques com recursos sanitaris o mesures de, de protecció. Penso que això és una qüestió, una qüestió evident.